Begrüßen Sie mit mir äh, Werner Klapproth, der uns äh, aus der Sicht des Musikers viel zu Karl Philipp Emanuel Bach erzählen können wird. Und äh, glauben Sie mir, es gibt extrem viel Spannendes zu erzählen. Und äh, Ladies First wird jetzt nichts mehr. <laughs> Entschuldigen Sie, Christine Blanken, die hier im Haus forscht, ähm, vor allem auch forscht über die Bach-Familie, da vor allem auch über Karl Philipp Emanuel Bach. Der steht im Zentrum dieser Gesprächsreihe die in diesem Jahr zum zweiten Mal stattfindet. Das erste Mal im letzten Jahr haben wir uns mit dem interessanten Thema auseinandergesetzt, kann man das Weihnachtsoratorium im Sommer aufführen und sind zu dem Schluss gekommen, ja, man kann. Dieses Jahr ist es vielleicht noch spannender, weil wir uns mit einem Komponisten auseinandersetzen, der bis noch ins 20. Jahrhundert rein im Zentrum der Aufmerksamkeit stand ich habe Klavier gelernt und in meiner Klavierschule taucht im zweiten, dritten Jahr ein Solfeggio, ich glaube in S-Dur genau. auf. Ähm, das war für mich die erste Begegnung als aktiver Musiker mit Karl Philipp Emanuel Bach und es war die letzte. Danach ist das nie wieder aufgetaucht. Ähm, während er davor vor allem im häuslichen Musiziergebrauch eine vergleichsweise große Rolle spielte. Für die Generation Mozart und Haydn war er und nicht Johann Sebastian der Größte. Sie kennen die einschlägigen Zitate wahrscheinlich alle. Äh, Frau Dr. Blanken, wann ist denn das gekippt? Also wann ist der große Karl Philipp Emanuel Bach aus dem Gesichtsfeld verschwunden und ist so weit hinter den Schlagschatten von äh, Johann Sebastian geraten, dass man ihn eigentlich nicht mehr wahrgenommen hat? Kann man das historisch festmachen? Ja, ich glaube schon, dass das Anfang des 19. Jahrhunderts erst ist. Also man kann sehen, dass zum Beispiel sein epochemachender Versuch über die wahre Art, das Klavier zu spielen, dass, dass ähm, diese, man nennt das Klavierschule, ist aber eigentlich so eine umfassende äh, Musizierlehre, dass die noch um 1800 total wahrgenommen wurde, von Leuten abgeschrieben wurde, die kein Exemplar im Druck mehr bekommen konnten und danach wirklich auch noch unterrichtet wurde. Seine Klaviermusik war dann nur noch eigentlich unter Kennern verbreitet und äh, was dann umkippte, war eben, wenn dann äh, Bach wieder musiziert wurde, dann war es dann wieder Johann Sebastian wegen der Fugen, weil dann auch in der Zeit der Romantik, denke ich, äh, bei Schumann, Mendelssohn auf einmal die Fuge wieder also ich glaube, dass es eigentlich dann durch Beethoven kommt, der ja ähm, in seinen Spätwerken die Fuge so sehr wieder eigentlich gehypt, kann man richtig sagen, mhm. hat. Und dass dann wieder der Rückgriff auf Johann Sebastian eben kam dadurch. Und, Wobei das ja. ja gut, wir reden ja auch über den Lehrmeister Karl Philipp Emanuel Bach heute, ähm, die Fugen ja schon sehr weitreichend auch einen pädagogischen Zugriff bedeuteten. Und die Spaß an der, der Spaß an der Fingerfertigkeit, am technischen sich ausprobieren am Ausreißen ähm, technischer Möglichkeiten am Tasteninstrument äh, wird ja durch die Fugen zwar auch bedient, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Mhm. Wie kommt man denn als ausübender Pianist, als Musiker an Tasteninstrumenten ähm, in Kontakt mit Karl Philipp Emanuel Bach im 20. Jahrhundert? Sind Sie auch über dieses ich glaube, es war Estua dur Solfeggio gestolpert und dachten dann, huch, das ist ja interessant, oder wie kam das? Also das erste Karl Philipp Emanuel Bach Stück, was ich gespielt habe, war eine württembergische Sonate. Mhm. Das habe ich, ich gesagt, ganz einfach schlicht und ergreifend im Cembalo-Studium kennengelernt. Und also auch relativ uns, spät erst, ne? im Studium. Ja, dann im Studium, ja. Das, und ja, für uns Cembalisten ist es ja sowieso ein ganz wichtiger Stil und besonders auch, wenn man Klavikord spielt. Und Klavikord war ja ein sehr zentrales Instrument, auch eben wirklich auch Karl Philipp Manuel Bachs man kann schon sagen, Lieblingsinstrument und er wurde ja sehr geschätzt als Klavikordspieler und deshalb ist das, ich sag mal, schlicht und ergreifend Klavikord für einen Klavikordspieler Grundnahrungsmittel, Karl Philipp Manuel Bach, aber ein sehr hochwertiges Grundnahrungsmittel. Aber wenn wir schon beim Klavikord sind, ähm, ist auch vielleicht das einer der Gründe dafür, dass, also über die größeren Formen wäre auch zu reden, aber dass die Klaviermusik so weitgehend aus dem Umfeld, aus dem ähm, Bewusstsein verschwunden ist, dass natürlich mit diesem Gerät, mit Klavikord größere Säle nicht zu beschallen, größeres Publikum nicht zu erreichen ist, denn das ist ja vor allem für den, der es selber bedient und zwei bis drei verliebt reinblickende, äh, elegante Damen zusätzlich, aber viel mehr geht ja damit eigentlich nicht. Ist das einer der Gründe? Also die ähm, Sammlungen für Kenner und Liebhaber sind natürlich schon äh, sehr zum Studium und auch in der ähm, kleineren Rahmen sozusagen äh, zu spielen. Und äh, da sind ja auch viele Fantasien enthalten und das Fantasieren war ja überhaupt äh, in der damaligen Zeit eine sehr grundlegende, wichtige ähm, Sache. Und äh, gerade auch in dieser Empo Epoche der Empfindsamkeit, in der man ja sozusagen, wie Karl Philipp Manuel Bach selbst schreibt, in seiner Schule ähm, der, das äh, Zentrale beim musikalischen Vortrag ist das Finden des wahren Affektes und des wahren Ausdrucks. Und um diesen äh, inneren sozusagen Seelen, diesem inneren Seelenbedürfnis der Ausdrucksfindung sozusagen ähm, dann äh, das ähm, freien Lauf zu lassen, äh, da war natürlich die Fantasie und das Fantasieren äh, natürlich eine zentrale Sache. Und das, es gibt ja auch Berichte, eben wie Karl Philipp Emanuel Bach sich ans Klavikord setzte und äh, fantasierte. Und äh, das, denke ich, war auch erstmal natürlich für, das, äh, für den hauslöslichen Gebrauch. Äh, wobei ich sagen muss, äh, keine Angst davor, Klavikorde auch in etwas größeren Räumen, natürlich nicht Sälen, zu benutzen. Da kommt es natürlich sehr darauf an, welches Klavikord das ist und wie es gebaut ist. Da gibt es natürlich auch unterschiedliche Klavikorde also äh, natürlich, wenn man so ein äh, größeres, ungebundenes, fünfoktaviges Klavikord nimmt, der Karl Manuel Bach-Zeit, da, wenn es entsprechend beseitet ist, das muss man natürlich auch noch dazu sagen, ähm, nicht zu schwache Seiten hat und so, dann klingt das schon sehr körperlich und kann auch einen Raum füllen. Und das Interessante ist auch, wenn man einen Klavikordabend gibt an so einem Instrument, da habe ich oft die Rückmeldung bekommen von Zuhörern, ach, nach dem ersten Stück, das wird ja immer stärker, immer stärker. Hinterher war das richtig, wird das zur Normalität. Man sollte das vielleicht auch sehen äh, im Verhältnis zu unserer geräuschvollen heutigen Welt, dass das doch äh, eigentlich doch wiederum stärker ist, als wir so denken dann. Das ist eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Sie sprachen das Fantasieren gerade an, was, glaube ich, in dem Zusammenhang ein extrem wichtiges ähm, Stichwort ist. Wenn man sich Noten, das Notenbild von Karl Philipp Emanuel Bach anguckt, gerade bei der Klaviermusik fällt das ja eigentlich gleich ins Auge, diese Ungebundenheit. Ähm, weite Strecken sind ohne Taktstriche notiert, die ähm, ähm, vielen Balken übereinander geschichtet, machen erstmal Sorge. Man weiß beim ersten Blick manchmal nicht genau, ob man als ausübender Musiker das Schwarze oder das Weiße zu spielen hat, weil da sehr viel da, da steht. Ähm, und man hat im Grunde von all dem Vademekum, das man von seiner Ausbildung als normaler Pianist mitbekommen hat, ähm, nichts im Koffer, womit man das ohne weiteres knacken kann. Ähm, hat die Wissenschaft da versucht, ähm, Brücken zu bauen mit praktischen Ausgaben oder ist es nicht mal so weit gekommen? Äh, das hat Karl Philipp Illmanne schon selber gemacht. Zu diesem Versuch hat er nämlich Probestücke beigegeben die, äh, wo wirklich jede Note fast bezeichnet ist. Erstmal gibt es Fingersätze über jeder Note. Also es bleibt keine Frage gewissermaßen offen für jemanden, der sich autodidaktisch an diese Werke ranmachen will. Dann ist wahnsinnig viel Dynamik eingetragen, Bögen und alles. Also es ist, äh, er nimmt einen quasi an der Hand, wie man das aufführen soll. Aber es ist natürlich keine Frage. Man muss, das ist der schiere Notentext. Also das ist äh, wie ein, ein Gedicht eigentlich, was man erstmal äh, das zu einem sprechen muss, bevor man es vortragen kann und bevor man es versteht. Und ich würde sagen, also eigentlich ist Musik von Karl Philipp Emanuel Bach, die ist sowas wie Ausdruckstanz, wenn man das vergleicht mit einem klassischen Ballett, also würde ich mal sagen. Mhm. Also es ist keine Konvention irgendwie mehr drin. Äh, es ist nichts, was im Hintergrund läuft, es ist nichts Tafelmusikhaftes, sondern das ist etwas, was von mir als Interpret soll in dem Moment so viel äh, äh, von dem ähm, Komponisten C.P. Bach, der diese Musik eben tief empfunden hat, so viel rübergebracht werden, als sei es von mir selbst. Also es ist irgendwie so ein Phänomen und das geht eben nur in so einer ganz intimen Situation. Aber ich glaube gleichzeitig, dass es sowas wie der Urgrund der Musik ist, das ist ja nicht irgendwie große Repräsentation. Das ist, Orchestermusik ist irgendwie nicht der Urgrund, sondern das, dieses ganz zurückgenommene, völlig in sich versunkene und daran Menschen teilhaben lassende, das ist irgendwie, also er ist damit viel dichter dran, was Musik eigentlich bei den Menschen bewirken soll, nämlich irgendwie, dass es doch den, den Einzelnen rührt und dass er sich einfach ähm, dadurch besser fühlt, in, in, in Schwingung versetzt wird. Also dass es irgendwie modern gesprochen, es ist, ist was total Aktuelles und immer Aktuelles, aber man muss es irgendwie an sich ranlassen. Also es hat mhm. eine ganz starke psychologische Komponente, finde ich so. Vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal ein bisschen was von ihm hören. Wir haben hier ein Klavichord stehen. Wann kann man schon mal ein Klavichord hören? Können Sie drei Sätze zu dem Instrument sagen? Ja, ja sage ich gleich. Wenn ich vorher noch ja, kurz sagen kann, äh, dass dieses Phänomen, was wir bei Karl Philipp Manuel Bach haben und was in seiner Schule zum Ausdruck kommt durch diese minutiöse Darstellung oder minutiöse ähm, ja, ähm, Beschreibung wie man eben Affekte darstellen soll und äh, diese äh, herzanrührenden äh, Forderungen, die er dort aufstellt, ist ja sozusagen, ist uns allen klar, aber das ist ein Ergebnis einer Epoche. Dieses, äh, dieses, ähm, die Hinwendung zum Natürlichen. Also ich meine, man, diese, dieser Ausdruck, den man äh, sozusagen äh, zeigt. Man sieht das ja auch schon in den Kompositionen. Ich finde es sehr interessant, wenn man sich mal zum Beispiel, sagen wir mal, eine Matthäus-Passion oder eine bestimmte Passion äh, vergleicht, die äh, Partitur äh, von Karl Friedrich Manuel Bach und die Partitur von Johann Sebastian Bach, vielleicht noch die von Telemann äh, dazu. Äh, und wenn äh, sozusagen, man kann das jetzt an einigen Beispielen sagen, wenn zum Beispiel dann eben wirklich zum Beispiel die Jünger schlafend gefunden werden im, im, Barock, hat man dann eher dieses Schlafende dargestellt und später eben die sozusagen wirklich den, das Gefühl, was mit dem, äh, mit dem Auffinden der Jünger, die geschlafen haben, verbunden also war bei Jesus. Über so eine Art Proto-Impressionismus. Also im Grunde sind das ja, ja wenn Sie es so nennen wollen, ja. Also ich finde das ganz interessant. Das ist ja nicht nur, logischerweise nicht nur die Klaviermusik, sondern wie das äh, auch in, in, Vokalmusik ausgedrückt wird. Und ich meine, nicht umsonst heißt es ja auch, ähm, Karl Philippe Manuel Bach ist ein anderer Klopstock, äh, das steht in der äh, Allgemeinen Musikalischen Zeitung, äh, nur eben, dass er mit Musik operiert und, und nicht mit Worten. Und das ist ja doch die, die Epoche. Ja, wobei die Epoche ja zumindest von uns Nachgeborenen den großen Stempel Aufklärung auf die Stirn gedrückt bekommen hat. Und dieses Zurückziehen ins Innerliche, ins Esoterisch ist der falsche Ausdruck, aber so in, in die Gefühlswelten passt ja nicht äh, so ganz vordergründig zu dem, was wir hinterher aus der Aufklärung gemacht haben, oder doch? Irgendwie doch, weil das ist das höchst Subjektive. Es ist nicht mehr, äh, da ist Gott da oben und hier ist die Welt und das ist alles geordnet. Der Schöpfer sorgt schon dafür. Äh, und wenn wir eben wir nicht richtig glauben, dann geht es uns eben nicht so gut, sondern wir sind für alles selber verantwortlich. Aber das gibt uns ja auch die Kraft, äh, uns selber auszudrücken, uns selber in Beziehung zur Welt zu setzen, wie wir das wollen. Da gibt es nicht mehr, also ich, der eine macht es eben so und der andere ganz anders. Und dieses Agnostik, Fantastische, das spielt ja da auch eine ganz große Rolle. Und äh, die Vernunft, das ist nur, nur eine Seite, denke ich, in der Aufklärung. Also das darf man nicht überbewerten. Gleichzeitig ist es auch die Zeit vom Werther und so, von, von Goethe. Und das ist irgendwie bei CPE, das, das schwingt da alles so mit. Diese, diese Extreme, die man in den Fantasien, ähm, das ist ja auch manchmal, also da gibt es ein Stück, dem ist ein Text unterlegt worden, Hamlet Monolog, bevor er den Giftbecher trinkt. Also das ist <laughs> irgendwie total extrem. Von wem äh, ist das, das, unterlegt worden? Äh, von einem Dichter namens Gerstenberg aus mhm. Norddeutschland. Also eine Klavierfantasie in C-Moll, total düster, also eine ganz zerklüftete Partitur. Und da sind eben zwei Monologe nachträglich unterlegt worden. Einmal Hamlet und einmal äh, Sokrates, bevor er den Schierlingsbecher nimmt. Also das sind dann die Empfindungen, also das ist, ist schon extrem. Ja, finde ich, wir sollten die Chance nutzen ein bisschen ja, was hören. Wir haben eben ja über die Fantasie gesprochen ja. und ähm, ich habe mal jetzt als Beispiel äh, mitgebracht und zwar äh, Karl Philipp Manuel Bachs Empfindungen. Das ist eine, die Fantasie Fis Moll und die hat er im Alter von 73 Jahren, also ein äh, Jahr vor seinem Tode, geschrieben. Und vielleicht ist das so eine Art äh, schon Vorahnung zu seinem Tod, so eine Art Tombeau, wie man es ja auch schon bei Froberger hatte. Und gerade diese Tombeaus waren ja auch in diesem freien Stil, improvisatorischen Stil. Also das vieles, was wir hier haben, ist ja auch schon im 17. Jahrhundert geboren, natürlich nur mit einer anderen Sprache. Aber um es einzuordnen, das finde ich immer faszinierend bei Karl Philipp Emanuel Bach, wir sind dann jetzt in der Zeit, in der Mozart und Beethoven und Haydn voll im Saft standen und Beethoven sich auch schon relativ weit freigeschwommen hatte bei Neve. Ja. Und das ist halt völlig anders als das, ist richtig. was wir noch ja. so kennen. Ist Aber interessanterweise eben hat äh, Beethoven im Unterricht äh, bei Neve äh, die Klavierschule von Karl Philipp Manuel Bach kennengelernt und Beethoven auch wiederum mit seinem Schüler Czerny äh, äh, Stücke von Karl Friedrich Manuel Bach durchgegangen und die haben auch die Klavierschule dann noch benutzt. Also das geht schon weiter. Und das ist natürlich dann <laughs> ganz interessant. Es wird wahrscheinlich dann natürlich zu Tschernichs Zeiten schon bereits anders geklungen haben als. Ja, ja das ist schon eine andere Ästhetik. Ja. ja. Ich könnte ja mal vielleicht mal was anspielen, was so vielleicht so typisch ist. Ähm, so eine Fantasie. Zum Beispiel ähm, solche Seufzer. Also äh, sowas. Ich kann es, äh, ich versuche mal hier. Solche Geschichten oder sowas. das ist, dieses Klavichord ist jetzt nicht so ein typisches Klavichord für Karl Philipp Manuel Bach. Es ist, im, ähm, äh, es ist ja so, dass in dieser Zeit die, gerade die Oberstimmen sehr dominierten, dann in der Zeit Karl Philipp Manuel Bachs. Und äh, mir scheint, das ist ein Klavichord, was ein bisschen älter ist vom Typ her. Ähm, aber sehr, natürlich bin ich sehr dankbar, dass man das hier etwas demonstrieren kann. Und ähm, interessanterweise es ist ja doch ähm, dieses, dieses agogische Element, dass man sozusagen nicht nur durch Dynamik, sondern auch durch rhythmische Dinge, durch Tempo, Änderungen spontan etwas ausdrücken kann. Ich spiele mal eine Stelle und dann könnte man das mal, ich versuche das, ich habe mich hier nur kurz eingespielt an dem Klavikord, deshalb ist das hier nicht perfekt. Jetzt schreibt er auf dem höher, höheren Ton, da, die, ha, ta di, schreibt er Piano. Und jetzt versuche ich das mal nicht nur Piano, sondern auch etwas agogisch äh, zu gestalten. Dass man dann einen Moment zurückgeht und dann wieder beim Forte etwas wiederkommt. Und das ist ganz interessant, dass ähm, ähm, Friedrich der Große hat, ähm, das ist dokumentiert, hat äh, sich gewünscht, eine Flöte, die in der Tiefe eher etwas kräftiger war, aber oben dus klingen sollte, eher leicht und weich. Ja? Ähm, und deshalb könnte man vielleicht auch äh, solche Läufe zum Beispiel spielen dass man oben vielleicht eher die Leichtigkeit die, äh, die Süße findet und halt nicht ja, nicht, nicht so auf irgendeinen Punkt zuspielen, den man dann stark, sondern die Leichtigkeit eben um hat. Das ist. Äh, also die, Leicht, Punkt, die Leichtigkeit ja. und die interpretatorische Freiheit, nicht nur im Zusammenhang mit den, ähm, äh, mit den Fantasien, sind vielleicht auch ein wichtiger Stichpunkt, wenn es um aufführungspraktische Fragen der Musik unmittelbar vor äh, Karl Philipp Emanuel Bach und unmittelbar danach geht. Denn er ist ja, hat ja nicht nur Karl Philipp Emanuel Bach aufgeführt, sondern sich sehr auch mit den Werken seines Vaters auseinandergesetzt. Und ähm, wir alle sind äh, musikalisch in der Zeit ähm, sozialisiert worden, wo so langsam die historischen Erkenntnisse der Aufführungspraktiker nach vorne kamen. Und das bedeutete in den frühen Jahren, das kann man heute bei Gustav Leonhardt noch schön nachhören auf Tonträgern, ähm, nicht selten natürlich auch einen gewissen Hang zum, zum Heilfasten und zu einer Strenge, die der Musik vielleicht auch nicht immer gut bekommen ist. Guckt man in die wahre Art rein, hört man das und sieht man in diesen Notentext, ähm, lässt das doch zumindest die Ahnung aufkeimen, dass man auch schon aufführungspraktisch an Johann Sebastian Bach anders rangehen könnte, als das lange getan wurde, oder? Ja, da, da, sprechen Sie, glaube ich, einen total richtigen Punkt an. Also was im 20. Jahrhundert bezüglich alter Musik passiert ist, das war sowas wie so eine Selbstkasteiung erstmal. Erstmal die ganze Romantik wegwerfen, denken, dass Agogik völlig, äh, dass man das nie gemacht hat. Also alle Sachen, die eigentlich aus dem Herzen sprechen, erstmal sagen, taugt nichts, wir müssen alles nüchtern machen und nur den Text äh, sprechen lassen und so ist es dann auch nicht. Also mittlerweile ist man da ja schon ein bisschen weiter wieder. Und ich glaube eigentlich, dass man eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts zur Zeit Beethovens den CPE ähm, äh, noch, dass man da natürlich noch viel dichter dran war. Sie meinten ja, also so mit Czerny, das wurde sicher auch schon anders gespielt. Vielleicht, ja. Ja, ja. glaube ich auch, weil ja. auch die Instrumente ja anders waren und damit ja mehr hergegeben haben. Also der englische äh, Klavierbau, der hat ja da vieles bewirkt, auch klanglich. Das war ja, man füllte Säle damit plötzlich. Und ähm, da wollte ich nochmal zurückgehen, nämlich ähm, dieser Stilus Fantasticus, der diese lange äh, Geschichte schon hat, also und, ähm, äh, im 16. Jahrhundert schon, im 17. ganz stark, Kai Philipp ist dann eigentlich sozusagen die Sonnengestalt in dieser Gattung. Und das animiert so unheimlich die Komponisten der Wiener Klassik, das machen wir uns nicht mehr klar, weil das Werke von Mozart sind, die jetzt nicht zum Kanon, sage ich mal, gehör, gehören, sondern, aber das sind seine großen, tiefen Werke, die Fantasien C-Moll, D-Moll und dann auch Opus 77 von Beethoven Beethoven. Also das sind äh, ganz experimentierfreudige Werke. Und was jetzt so gut wie völlig ähm, dem unbekannt ist, dass auch die ersten Werke von Schubert, das sind alles Werke in dieser fantastischen Gattung. Mhm. Und das, da ist Kai Philipp Emanuel gerade in Wien derjenige, der da wirklich noch rezipiert wird. Also das ist die Vaterfigur, wie es immer so von Mozart mit dem Er ist der Vater, wir sind die Buben. Das wird ihm zwar nur nachgesagt, das ist ja kein Originalzitat, aber äh, das, das spielt wirklich zu Beginn des 19. Jahrhunderts für die Romantiker noch eine Rolle. Und das äh, wird dann verdrängt durch diese strengeren Formen, Sonate und so. Aber ich glaube, dass diese intimen, fantastischen Formen, die irgendwie, also vom Improvisatorischen herkommen. Das ist was, was die Komponisten so sehr eben äh, bewegt hat, animiert hat, da auch sowas zu machen. Und wenn Sie späte Sonaten von Beethoven sehen, gerade, da sind da jetzt dann auch so im Stile Recitativo in den Sonaten so drin. Also das, das kommt dann immer wieder bei ihm durch. Und ich glaube echt, für die Beethoven-Rezeption ist Karl Philipp Emanuel Bach noch gar nicht genug. Ähm, ausgewertet worden. Mhm. Und wenn man zum Beispiel die 8000 Seiten Skizzen sieht, die von Beethoven noch vorhanden sind, da sind so viel Materialien, wo man gar nicht weiß, zu welchen Werken das gehört. Und unter anderem sind da auch Karl Philipp Emanuel Bach ähm, äh, Abschriften sozusagen von ihm noch drin. Also erst auch in, als er schon quasi der gestandene Komponist ist, schon taub ist und ähm, aber immer noch äh, Wege sucht, ähm, die Musik weiterzubringen. Da spielt dieser alte Komponist immer noch für ihn eine Rolle. Und das finde ich faszinierend, weil das eigentlich noch keiner äh, nachvollzogen hat, was das jetzt noch soll. Es das heißt immer nur Johann Sebastian, Johann Sebastian, aber es ist eben nicht, es ist nicht nur dieser reine Fugenstil, der für ihn wichtig ist, sondern dieses, dieses äh, Ideen aus einem Nukleus entwickeln und, und ganz frei. Also das finde ich das ist für mich total faszinierend immer wieder. Und man findet ja durchaus für diese Freiheit auch bei, beim alten Bach, bei Johann Sebastian Vorbilder. Ja, also nicht ja, nur im Orgelwerk, auch in den Partiten gibt es ja genug, wo auch dann die Taktstriche nicht mehr da sind oder zumindest es zu ähm, erstaunlichen Unterteilungen der Taktzwischenräume kommt. Ähm, aber Sie hatten gerade das Stichwort Sonate genannt und Sie sind über die württembergischen Sonaten in diesen Kosmos ähm, zunächst reingekommen wie haben wir uns denn die Sonate bei Karl Philipp Emanuel Bach vorzustellen? Es ist ja ohnehin schwierig mit solchen Gattungsbegriffen, die immer erst nachträglich auf was draufgestülpt worden sind, was dann entweder funktioniert oder nicht. Aber es wird ja wahrscheinlich eine völlig andere Gestalt bei ihm gehabt haben, als das bei Karl Philipp, als das bei Haydn beispielsweise der Fall war, aber sicherlich doch auch anders als bei den Italienern zuvor. Oder wie, also wie sehen Sonaten bei Karl Philipp Emanuel Bach aus? Wenn ich Ihnen jetzt bei diesen Anfang spiele. Also es ist jetzt eine württembergische Sonate, ja. Und äh, das hat ja, diese, dieser Anfang, das hat ja durchaus total irgendwie auch Beethovensche Züge. Dieses kurze, eben nicht dieses italienische Gesang, die italienische Gesangsmanier, die wir dann schon in, in Mozartschen äh, Sonaten finden. Oder auch eher bei Benda-Sonaten auch, sondern auch wirklich dieses mal abgerissene. Und was macht er dann damit? Also kommen wir da mit unseren Baukasten aus Begriffen wie Exposition, Durchführung, so kommen wir damit weiter oder taugt das dafür nicht? Also schon, da kommen wir schon, schon mit weiter. Aber es ist natürlich schon ein Stil, der vielleicht, wenn man jetzt gewohnt ist, Beethoven, äh, wenn man jetzt gewohnt ist, Mozart oder Haydn zu hören, der dann schon vielleicht manches Publikum verwundert, aber vielleicht sogar auch in den Bann zieht. Und da kommt es natürlich auch sehr darauf an, äh, ich sage das nicht, weil ich das jetzt gespielt habe, aber wie es gespielt wird. Und äh, also es ist, man fragt sich ja, warum ist Karl Philipp Manuel Bach einfach, wird da nicht so oft gespielt wie Haydn oder Mozart? Vielleicht ist das eine Anmaßung, diese Frage, weil es ja Haydn oder Mozart ist, aber Karl Philipp Manuel Bach, also ein unglaublich großer Komponist. Also wenn man jetzt sozusagen diese Dinge, die Karl Philipp Manuel Bach dort beschreibt, Natürlich ist das subjektiv, also wie man das äh, sozusagen dann realisiert, das ist ganz klar. Aber dieses, diese Affektsachen bis hin zu auch minutiösen äh, Beschreibungen von Verzierungen etc. so und sich sozusagen immer versucht, in einen Affekt zu versetzen. Und er schreibt ja auch, kaum hat man sich in den einen Affekt versetzt, schon versetzt man sich dann wieder in den anderen Affekt von jetzt auf nachher, das war ja gerade das Neue, dieser Aufbruch so. Und äh, wenn man die, das jetzt nicht so spielt und spielt Spieltas sozusagen, und natürlich Mozart sollte man auch ausdrucksvoll spielen und mit Spontanität und so weiter. Und man kann auch, denke ich, einiges von Karl Philipp Manuel Bach äh, Sonaten oder Karl Philipp Manuel Bach Werken zu spielen, lernen für Mozartsche Sonaten auch. Da ist sicher auch eventuell manches, könnte man sehr spontan natürlich auch gestalten und so, das sollte man sowieso <laughs> beim Musizieren. Aber, ähm, aber halt wirklich, wenn man das bei Karl Friedrich Manuel Bach Sonaten nicht macht, dann klingt, ist diese Musik zunächst mal wirklich matter, mhm. sage ich mal. Ich meine, diesen Satz Bach oder Mozart kriegt man nie klein, den haben wir uns alle schon mal angehört, äh, in, inwieweit äh, kann alle haben auch schon klein 100 bekommen, den einen, den anderen. Ja, ja, ja, eben, genau. Also wie viel Prozent man da zustimmt, das ist jedem selbst überlassen. So, aber bei Karl Philipp Manuel Bach funktioniert das äh, dann überhaupt nicht. Äh, ebenso auch wie in, in anderen Stilen wie François Couperin das klingt ja auch zum Davonlaufen, wenn man jetzt nicht diese Dinge wie diese Verzierungen, Inegalität und so weiter. Aber dadurch ist die Musik ja nicht, ist nicht schlechter dadurch. Also das ist, ist, ist halt sozusagen diese, diese Sache plus eben die Musik ist, ist eine Ehe, die ist, ist untrennbar. Und für uns Spieler natürlich eine Herausforderung. Solche Quellen wie Karl Philipp Emanuel Bach und so machen uns ja im Grunde genommen freier. Sie engen nicht ein. Und ähm, ne? ja das ist eben die Seite, er schreibt total viel für den sogenannten Kenner. Aber ähm, er schreibt eben auch Sachen für Liebhaber, er schreibt seine Damensonaten. Äh, seine leichten Sonaten. Also es ist alle, was er hat drucken lassen, da hat er doch differenziert und es ist ganz wichtig. Und ähm, wenn man den Notentext sieht von seinen sogenannten leichten Sonaten, dann sieht man halt, dass vor allen Dingen die linke Hand ist viel einfacher. Da sind fast keine Verzierungen drin, rechts oft einstimmig, zweistimmig in Terzen. Also er hat auch für den Markt komponiert und dann hat er, glaube ich, nicht vorausgesetzt, dass man alles, was Sie so herrlich beherrschen, jetzt auf dem Klavikord, wo ich wirklich hingerissen bin, äh, welche feinen Nuancen sie den, äh, dem Instrument entlocken, das konnte sicher nicht jeder auch in der Zeit. Und für diese Leute, die äh, zum Hausgebrauch und mit einfachen Möglichkeiten äh, das spielen wollten, da hat er aber auch geliefert. Also er hat eben sich angepasst und das ist auch, was ihn ja von dem älteren Bruder Friedemann eben auch unterscheidet, der das ja auch nicht gemacht hat. Und sein Vater hat es auch nicht gemacht. Also deswegen ist es auch kein Wunder, dass er zu Lebzeiten eben auch viel bekannter mhm. war wir werden bald, ich muss schon langsam auf die Zielgerade einbiegen, ähm, sehr viel mehr Möglichkeiten bekommen, Werke von Karl Emanuel Bach äh, zu hören. Das Werk ist ja enorm. Ne? Also er ist auch richtig fleißig gewesen. Er ist dazu ziemlich alt geworden. Äh, also da gibt es unendlich vieles zu entdecken. Zum Beispiel beim Bachfest vom 13. bis 22. Mai. Ähm, wo es eben nicht nur die äh, Musik für Tasteninstrumente gibt, sondern auch das geistliche Schaffen und ähm, mhm. zahlreiche symphonische Werke. Ähm, und da würde ich Sie doch dennoch kurz nachfragen wollen. All das, was wir hier an Freiheiten gerade gehört haben, wo ja schon, wenn wir den Weg vom Klavikord zum modernen Flügel gehen, wir Schwierigkeiten bekommen. Weil, also auch in, in neuerer Musik sieht man manchmal solche Vibrato-Zeichen, wo ich mich immer frage, was tue ich damit? Darauf kann man das machen. Auf einem, auf einem, ja, auf einem modernen Flügel natürlich nicht, obwohl es auch bei Chopin manchmal noch in Autografen auftaucht. Aber wie sind denn diese Freiheiten zu übertragen auf Formen, wo mehrere oder gar viele Leute gemeinsam musizieren? ja, ähm, denk, ich denke, es geht sehr viel vom Gesang aus und vom Sprechen. So, und äh, ich denke auch in der Kammermusik oder auch, gut, gestern haben wir hier Vokalmusik, vokalinstrumentale Musik aufgeführt, sozusagen diese agogischen frei, gewisse agogischen Freiheiten und äh, die, davon lebt natürlich auch die Musik. Aber es ist ja keine Fantasie, äh, dann, also keine, nicht die Form einer Fantasie äh, sozusagen. Aber was interessant ist, in der chromatischen Fantasie und Fuge von Bach, ein Schlüsselwerk, äh, hat er, äh, hat Johann Sebastian Bach geschrieben in dem Mittelteil, in dem es dann sehr frei rezitierend wird. Der Anfang ist natürlich auch frei, aber wo es dann wirklich äh, schon galante Züge annimmt, auch durch Ta, so schreibt er rezitativ hin. Und ich denke, dass das barocke Rezitativ schon auch ein Weg zum empfindsamen Stil ist, weil nämlich diese Seufzermelodie, diese Seufzer-Ta, was ich zu Anfang hier äh, uneingespielt versucht habe, hier darzustellen, äh, Ta und diese äh, Sachen die finden sich dann natürlich äh, bei Karl Philipp Manuel Bach und in dieser Zeit wieder. Und auch Wilhelm Friedemann Bach, seine Fantasien, da baut er richtig regelrechte, äh, also Klavierfantasien, äh, baut er richtige Rezitative ein, die praktisch, die gesungen werden können. Und dieses singende Element, sing, das ähm, betont er ja auch immer wieder in seiner Schule, das ist ein, ganz wichtiges, wichtiger Weg sozusagen auch in der Kammermusik und in etwas größer besetzten ähm, Formationen dann zu musizieren. Aber sind wir elegant schon weit in die Zukunft gekommen, denn ähm, dieses rezitativische Element äh, ist bei Liszt's Klavierstil ja. beherrschend. Mhm. Selbst die Franzosen greifen es danach wieder auf und man muss um das, was das Rezitativ auch für ähm, Instrumentalmusik bedeutet ja nicht immer nur die 9. Symphonie von Beethoven, mhm. das hört ja überhaupt nie wieder auf. Warum also wissen wir alle nicht mehr, wo es herkommt? wir sind da wieder bei, bei der Eingangsfrage, ähm, fehlte der Mendelssohn, der Karl Philipp Emanuel Bach nicht entdeckt, aber an die Öffentlichkeit gezahlt hätte? Äh, Mendelssohn hat in einem Haus gelebt, in dem der Nachlass von Karl Philipp Emanuel Bach gelegen hat. Also er ist damit groß geworden, er hat der Sachen geordnet auch. Ähm, das hat ja sein, Gro äh, sein Vater aus dem, als er Bankier in Hamburg war, hatte das aus dem Nachlass gekauft. Ähm, der hat als äh, junger Mensch hat er ein Magnifikat komponiert. Das ist nach dem quasi modelliert nach dem Magnifikat von Karl Philipp Emanuel Bach. Also an dem hat es irgendwie nicht gelegen, dass <laughs> wir ihn nicht kennen. Ähm, ich, ich glaube einfach, dass die Musik von Mozart suggestiver ist, dass sie leichter zu verstehen ist. Das ist irgendwie dieses Magic, würde ich sagen. Das ist einfach bei Karl Friedrich Emanuel Bach, der ist artifiziell. Das ist alles so, das ist hochgestochene Kunst und äh, so, ja, individuell, artifiziell. Und das ist ähm, nicht in jede Epoche äh, ohne hineinversenken zu verstehen. Und das Musik von Beethoven ist anders. Das, das, das haben Psychologen, Musikpsychologen und so weiter. Mediziner wissen, dass zum Beispiel irgendwie also Menschen auf Mozart-Musik ähm, irgendwie weltweit reagieren. Ich, ich kann hier nur dilettieren, indem ich das sage, aber da gibt es Untersuchungen darüber. Und das wäre mit Karl Philipp Manuel Bach nicht. Da, da muss man sich äh, sehr stärker darauf einlassen. Und das ist nicht jedermanns Sache und nicht für jede Zeit. Also es ist bei modernen Komponisten ja nicht anders. Und deswegen wollte ich das auch nochmal sagen, dieser, dass, dass irgendwann ein Komponist überholt ist, es ist völlig normal in der Zeit. Es ist ja erst ein Phänomen des mittleren 19. Jahrhunderts, dass wir alte ist Musik überholt oder taucht immer ab? Taucht ab, ja, überholt nicht, taucht ab. Ich, ich finde sowieso, dass es keine überholte Musik gibt, außer sie hat einen Text, äh, der total überholt ist. Also also bei Texten ist das leichter der Fall. Aber die Musik, wenn sie gut ist, kann sie nie überholt sein, weil es, es ersprechen uns ja auch noch Organi aus dem Mittelalter irgendwie an, weil die, die erinnern uns an gewisse Ursuppen der Musik. Ich weiß auch nicht, anders kann ich es nicht sagen. Nun versprechen wir uns alle gegenseitig hoch und heilig und feierlich, dass wir uns mit Karl Philipp Emanuel Bach heftiger auseinandersetzen, als wir das bisher getan haben. Wir tun das zum Beispiel beim Bachfest und wenn Sie mögen, tun wir das auch wieder am 11. Mai. Da sitzt hier, so der liebe Gott will und der wieder gesund ist, der Thomas Kantor und wir reden über das geistliche Berg von Karl Philipp Manuel Bach. Machen Sie noch was aus dem sehr, sehr schönen Sonntag. Es ist noch warm. Ich muss jetzt in die Oper hinken, deswegen muss ich ein kleines bisschen früher aufhören. Seien Sie mir nicht böse. Danke, dass Sie gekommen sind. Danke, Werner Klapproth. Danke, Christine Blanken. Bis zum nächsten Mal.